Good morning, Mr. and master Lynch. It's September 26, 2021, it's a Sunday. In Naples, 68 Fahrenheit, around 21 Celsius. Questo significa che uh, è quella giornata veramente mite, mite mite, mite, come in questi giorni, in questo periodo, c'è veramente una piacevole atmosfera, un buon vento e innanzitutto eh, oggi eh, pensavo al fatto che probabilmente lei parlerà ancora una volta, anche oggi, dei weekend projects, eh, dei progetti del weekend e quindi la ringrazierò di nuovo, la ricambierò per i suoi progetti, come ho fatto ieri. Poi pensavo al fatto che ieri nella sua serie Today's Number Is, la sua serie dei numeri è uscito il 6 e eh, pensando a questo, poiché il mio Napoli, la mia squadra di calcio del cuore, ha vinto le prime 5 partite consecutive, spero che stasera vincerà anche la sua sesta contro il Cagliari. Poi pensavo ancora anche al fatto che eh, oggi mi sono fatto la doccia dopo un mese, l'ultima volta è stato infatti 26 agosto, magari, quindi esattamente 26 settembre, magari se ho tempo spiego meglio in descrizione il motivo e poi eh, forse pensavo anche al primo eh, padrino, il padrino del 72 perché in qualche giorno fa abbiamo celebrato l'anniversario di uscita qui in Italia da noi e poi forse eh, sul padrino proprio per questo motivo qui aggiungo qualche altra cosa che mi riguarda in descrizione, sempre sul tempo. Ma detto questo, as he see from, uh, as he just see from the window, I think that today we don't have those beautiful blue skies and golden sunshine Uh, come ha visto c'è il sole ma è leggero secondo me è velato uh, credo che un tiepido sole eh, credo che le prossime le ore successive potrebbe annuvolarsi se non addirittura piovere ma as always we'll see so from the mythical window with the recorded colored curtains and its green shoot not visible here today but uh, there is this uh, beautiful colored curtains today behind me and finally from my mythical keyboard have a great day him and everyone too